הגמר הוא פה. יודעים שהגמר הוא פה. בעצם. אה, החצי אה, אה, גמר זה לא, חצי גמר כנראה. מבין? אבל הם... זה משחק מוקש חזק מאוד של הפרקים. כן, זה גלגל עסקי השקעה. הוא יקבל את אלה, יעשה איזשהו בונקר, סינכרון ויקח אחד אפס. לא לא, לא, וכאילו אז הוא יהיה... לא יודע, לא יודע, אני...